よしはあ、はあ、はあ、北側と並ぶと刺激を受けるね、はあ、全方向にアンテナを張ってるから、はあ、ただ G の情報だけはキャッチできない、はあ、いつ現れるのかどこで姿を現れるのか試合は組まれるのかどうか、はあ、気になってはいるけど 気にしてますからじゃあどうする筋肉をでかくしようかあの J が福岡に現れるのを予告したようなツイッターを上げてたんですけどあ本当ですかはいさすがにそこまで情報を終えてなかったですけど自分の SNS が S が精一杯で、うん、俺はね一刻とも早くね、うん、挑戦者のねアティテュードを見たいよね